सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैंप को और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं हेलो दोस्तों मेरा नाम है आदर्श चलिए स्टार्ट करते हैं